السلام عليكم شوفوا مقادير طريقة تحضير الحلوات الصينيين او الحلوى دبيا لا على بالك كيفاش يدير عندنا جوج كيلو دبيا أيوة، هي محمصة ومطحونة مزيان غنعمدو ان شاء الله جوج زلايط سكر كلاصي الزلافة الاولى وكل واحد حسب الذوق ديالو آه انا ما كنفنداش كنعمل السكر كلاصي صافي السكر كلاصي هذا اللي كوفطا ما كنعملو لا شي تفني كاين اللي كيفندا نزيدوها ان شاء الله جوج زلافات زيت هادو مقادير جوج كيلو دبيان صافي نخدمو الزيت مع السكر مزيان حتى ينسجموا مع بعضياتهم وفي هذا الاثناء غنزيدو شويه د الملح هذا بالنسبه لجوج كيلو كان كيلو كتنقص على هذا المقدار هذا نخلطو مزيان ونزيدو جوج معالق د القرفه المعلقه الاولى والمغروفه المغروفه الثانيه لان القرفه واحد المذاق مزيان صافي طيب، الأثناء نبداو نعم، نزيدو بيان شوية بشوية ريدو الطحين الطحين شويه شويه ما كاينش المقدار يعني حسب الخليط حسب الخليط دابا متزلافه زلافه وهو ديك الساعه في, في نهايه الفيديو غنقول لكم شحال زلافه صافي وكل طحين و اه كل طحين كيشرب كاين طحين ما كيشربش وهي ما كتصاش تكون قاصحه وما كانت خفيفه فما كتجي في شيشه دي حلوات بيان كلاسيكيه يعني في الشمال كنقولوا لها الحلوات السنيه وهيدا كملنا خمسة زلايف وكيبقى آه، الطحين على حسب لان كاين الطحين اللي كيشرب كاين الطحين اللي ما كيشربش وهي خصها تجي مرخوفه شويه لان الا جات قاصحه كتجيش مزيان كتجي كتفرفش وما كتجيش في المذاق مزيانه واخا تعمل هاد المقادير كاملين ما كتجيش هي السر ديالها في, في هاد الخفه ديالها اللي كتبقى هكذا صافي المهم نطلقوا والان ان شاء الله غادي نخليوها ترتاح واحد شويه ضروري تبقى ترتاح آه، قليله مره نص ساعه اذا كايده ديك الساعه كتكورا وصيفطها الفران انا كنصيفطها الفران تفرناتشي في الزنقه الفران ديالنا الزنقه الحاومه صافي كما كتشوفوها هي جات من الفران ديال الزنقه حيت ديناها من الفران ديال الزنقه ونتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله دابا ما بقانا الا نعملوها في الكويغطه ديالها والى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله الى اللقاء وما بقى لي الا نودعكم نقولكم الى اللقاء فيديو قادم ان شاء الله وما تنسوش اللايك والاشتراك